Oke, eh, dulur-dulur. Um, saiki episode ka kali ini aku akan sharing um, dalam menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris maupun bahasa Jawa. Um, kali ini aku akan sharing um, di mana tempat untuk bisa mencicipi masakan internasional di Sydney spesial di klip ya mungkin belum banyak orang tahu uh, belum banyak orang mengetahui daerah sini uh, terutama bagi pendatang um, now I'm translating in English um, this episode I'm I will be sharing with you uh, about the international food experience in Sydney especially for you for a newcomer to Sydney or um, or whom you are visiting in Sydney. So saiki aku uh, ono neng Clip Point Road nama jalannya ya Clip Point Road. Um, in here many restaurant, many international type restaurant you can try in here. So in here there is a um, Chinese food nang ini ono ono masa Tionghoa e, iki toko Sichuan mana nah ini toko Sichuan terus di sini juga ada juga uh, masakan dari Thai terus dari Thai um, Itali dari Meksiko dari Masan dari India juga ada di sini. Terus masakan yang populer juga kayak seperti pizza, terus burger di sini ada semua. Terus um, di sini juga ini saya baru lewatin uh, another Chinese restaurant. Ini hotpot restaurant. Terus apa um, nah ini masakan iku wool wool food ini aku nggak tahu uh, mungkin masakan dari uh, eh, Malai terus ini Thai terus ada juga tapas sebelah kiri saya ada restoran Spanyol juga terus ada restoran Vietnam Jepang macem-macem pokoknya neng gini uh, eh, kalian mau apa misal mau sushi di sini juga ada terus ada burger juga terus di sini juga ada beberapa bar juga di sini ini uh, suasana malam ini tepat sekali untuk apa uh, for having dinner ya ini restoran Meksiko Baja Cantina ini Mexican nah ini saya mau share harga-harganya juga juga mumpuni ya harganya tapi untuk wine tergolong mahal uh, middle lah nggak nggak terlalu mahal juga ada yang beberapa mahal ada yang beberapa yang nggak terlalu mahal tergantung dari budget anda sekalian ini masih Meksiko Nah ini apa San curos Churros ini um, dari Spain, Spanyol. Jadi mohon dikoreksi kalau saya ada salah. Ini lumayan terkenal San Churros ini. Jadi bentuknya uh, churros ya. curos itu bentuknya seperti ini curos Biasanya ada dip coklatnya, nah coklatnya ini bisa macam-macam kalian bisa pilih sendiri uh, ada dark coklat ada white coklat ada milk coklat terus ada karamel terus ada uh, sorry salted karamel terus ada yang lain juga kalian bisa request di situ terus um, setelah ini masih banyak sekali So there are many, many, plenty of uh, international food in, in this area. So along this area, uh, this route, um, you can try um, a lot of international food that I have mentioned before. So there, there are uh, from Italy, from Mexico, from India, from uh, China, from Thailand ini ada yang lain lagi tapi ini uh, Mas Anta ya kurang begitu ramai di sini uh, untuk restoran ini terus ini masih ada lagi sebelah sana ada daerah pasta ada masih banyak lagi saya akan sharing agak sedikit panjang dalam video ini I will be sharing uh, quite long in this video so if you are interested to stay you are welcome to stay and if you are if you find any useful information in the uh, in this video please uh, subscribe it like it this video subscribe so you will not miss any further information uh, future information and share it to your friend and family's member so they they will have any uh, some idea what they will be having for their meal in in the breakfast, lunch or dinner. So this is a bar. Banyak minuman keras juga, alkoholik. Ini pasta. Jadi ini masakan Itali. Ini bar juga. Terus ini dari Afrika. namanya jambu-jambu Afrika Ethiopia jadi ini masakan Ethiopia yang ada di Sydney ini baru pertama kali saya lihat I have ever seen in Sydney has a African food so this African food looks like so there is a chapati It's a flatbread and sambusa jumbo entry. And then ada there is a alica wood mild kay wood silsil uh, and this one is uh, similar to pizza I think I guess I never tried before, and one day I will have, I will try uh, for African food. So I don't have any idea uh, honestly for this um, particular international food, uh, this African food, and this is for platters. Ada veggie, jambu course, ada courses ada drinks macam-macam terus ini bukanya sampai jam 11 so they open uh, from 6 to 11 every Tuesday to Sunday except Monday they close on Monday so this is Hannibal this is a Lebanese restaurant So This looks like inside the restaurant. Um, kalau di kalau di Surabaya atau di Jawa, Jawa Tengah, ini namanya lesehan. Jadi mereka duduknya di bawah and with a small table. It's quite interesting. And the other one it's uh, quite far from um, it's like quite far from this point that where I am now mungkin uh, probably within the next three minutes walk or five minutes walk there there is another restaurant so this is burger and di Soul Burger they sell uh, falafel and then tofu and then salsa chicken battered ada shake fries extras terus di sebelah kiri saya itu ada bar juga eh, restoran Agora but I don't know what kind of uh, food there and there is a cafe another cafe probably this one is part not only cafe so lots of uh, alcoholic drink such as um, vodka cocktails and the other things and there are some uh, fast food restaurant as well in here ada subway this is subway and the other things is um, Domino's Pizza. It's similar like Pizza Hut, but Domino's Pizza is cheaper, uh, cheaper price from uh, they offer a, uh, a uh, more cheaper price than Pizza Hut in here, especially in uh, Sydney. and there is a dumpling here it's a iki iki uh, masan Tionghoa rek jadi masan Tionghoa iki ono like um, <coughs> dumpling atau siomay kita sebut siomay terus ini ada bebek terus ada chicken nah ini banyak sekali masakan-masakannya terus ada juga nasi goreng ada bakmi goreng juga ada kambing atau domba lem terus ada steam rice ya nasi steam yang di steam ya nah yang lain ada juga ini uh, restoran India green mushroom ini apa vegan orang yang hanya vegetables ya ini orang yang pecinta sayuran atau vegan uh, people nah ini yang tadi saya sebut Domino's Pizza di sini juga ada masan Jepang uh, dia ada masan Jepang ya tadi ada juga sebelah depan ini udah agak ke belakang Three Point Road jadi ini Mori sushi jualan sushi semua ada sashimi ada sake kalau yang di masan Jepang itu yang terkenal itu sashimi terus teriyaki itu teriyaki adalah sejenis uh, bumbu ya so you can you can uh, pick what kind of ter teriyaki terus juga yang terkenal itu sushi ada salmon tuna itu yang terkenal juga terus ada udon itu juga terkenal itu ada salmon sushi sushi ras ya. ada platter sashimi Nah ini bentuknya dari masan Jepang. Mori. ke dalam sana juga masih uh, ada beberapa restoran there are some more restaurant um, in front of me here if you are walking down keep going down here there are still have um, there are some restaurant as well so this is a cocktail bar lots of cocktail this is a fruit shop and this one is uh, Italia, uh, Italy, Italy, like a lot of uh, Latin here, and this one is Japanese clip. It's sushi garden here. And it's still a lot of um, exploration in here if you want. Um, so you can have a, a lots of uh, option for your meal. So you will not miss anything in here. Um, you can try from India, from Thailand, from Chinese, uh, China, and from Himalaya as well, Japan. Italy and also you you can have a, some coffee in here there are some coffee shop in here and this is um, another type of uh, cafe it's a small cafe they dodol salmon ya ono salmon ono campuran sing lain jadi campuran uh, seafood pokoknya masakan seafood di sini Neng sebelah kiri sebelah kiriku samping sebelah kiriku ono restoran Jepang juga, ada restoran India. Nawas flavor I was clever India so ini masan India ada masan Jepang juga masan Vietnam Pho. jadi tulisannya PHO but uh, we spelled as a uh, Pho. Pho Hanoi Pho Hanoi Pho. This is a Vietnamese restaurant. Pho eh, itu cukup terkenal di Sydney. Itu masakan Vietnam yang cukup terkenal di Sydney. Jadi ada beberapa pho juga di Sydney. Tapi yang di daerah Glip itu pho uh, Hanoi pho itu yang lumayan terus ini ada Thai yang cukup terkenal juga karena murah ini tom yam tom gang ini cuma 8 setengah all meal mid price itu kalau makan siang mungkin cukup sampai di sini um, I don't think there there is some restaurant over there I think only until this point. Can you even do that? I'm like, Hi guys, uh, I don't I don't know what was happening. Uh, my stream, my live streaming uh, was cutting in the middle of my video. So um, until this one, uh, this is my end of the journey, the adventure experience. So if you like this video, you find a useful inform some useful information from this video you can like it down here uh, yeah here then subscribe it as well so you will not miss any further video and you can share it to your friend then don't forget if you have something for sharing what kind of food you like to have you can write down in here bottom at the bottom here then uh, you can share why you you like that food particular food for example if you like Vietnamese food uh, why you like the Vietnamese food is it because the taste or because of the price or because of anything you can write down in here okay see you next time bye